to saboda haka sai suka ce sallah batta faduwa akan bawa matukar bawa yana hankaltar wanda zai je gaida shi kana kwance a gadon likita ko kana kwance a cikin ɗakinka wani zai sallama Wani ya jiki ka ce jiki da dama kuma ka gane kowa wane ne to akwai sallah kanka illa iyaka in ba ka iya ba tashi to an baka dama za ka yi sallah daga kwance za ka yi sallah daga zamne wannan shi ma mai akarari ya yi bayani yadda ake sallah a zamne da yadda ake sallah a kwance duka malami akarari ya yi bayani dalla dalla yadda ya kamata kai waɗannan salloli na rashin lafiya shi ma ya yi bayani mai akarari yadda ya kamata kai ya kasa su gida bakwai to amma da ayi halin ba za mu yi magana ba akan gida bakwai da ya kasa su abin da ya da muke so mu fitar da shi shi ne. idan mutum yana da hankali sallah bata wada ba kan shi sannan kuma Allah ya bada cikin Qur'ani mai girma inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta lalle ta sallah ta kasance ga dukkan mumini lokaci ce wadda aka kayyade kitabun mankuta tana da wani rubutu abin kayyadewa akwai wani lokaci da aka kayyade ba za ka wuce wannan lokacin ba in kuma ka wuce to zai da ramuwa to in muka yi waɗannan bayanai kaɗan da muka yi dangane da wato matsalar ba a sakaci a kan sallah to kuma yanzu shi ne tambaya abin da yake fama ya gano inda zai iya bayin wanka zai yi taimama ya sallah to haka sai mu koma kuma dangane da wannan hukunci da muka kawo cewa babu yadda za a yi kabar sallah mun kawo aya mun kawo hadisan manzo Allah dole ne sallah in lokacin ta yayi sai ka yi to kuma annabi sai yake cewa a wani hadisin daban a laruratu tuzibul mahzura larura takan halatta ma abin da yake haram abin da yake haram larura sai ta halitta ma shi kaga cin mushe haramun ne to amma idan larura ta kama za ka iya ka ci mushe sannan kuma idan har ba ka iya ba taɓa zuwa to a nan gurin dama yana daga cikin dai sabubban da ake taimama akwai fakajin mashi yana daga cikin abin da yake sawa a yi taimama fakajin mashi rashin ruwa hakikata na hakika kamar yadda malaman fito suke faɗa rashin ruwa na hakika hakikan babu ruwa ko kuma au ya isti imanin ko yana jin tsoron aikata ruwan idan yi wankan iya jin tsoron wani ciwo zai biyo baya to wani duka suna kawo dalili abin da yake sa ake taimama dalili abin da sa ake taimama akwai rashin ruwa wani tabbas babu ruwan a tare da kai sannan kuma akwai jin tsoron akwai rashin lafiya a tare da kai to idan haka ya haɗu mutum zai iya taimama ko da da janaba a cikin shi to idan aka yi taimama kuma wata matsalar za ta biyo baya in dai har ya kasance idan aka yi wankan ciwo zai biyo baya in ya kasance haka ba an ba ka dama ka yi taimama to tun da an ba da damar yin taimama hannu akwai wata matsalar daban mai taimama bai shiga masallaci baka shiga cikin masallaci yanzu jarba kai ta huma masallaci wani akwai dalilai da yawa daga annabi sannan kuma a cikin alkur'ani ma akwai dalili Allah ya faɗa Allah ya faɗa cikin wata aya karima ya yi wanda zai amalu za ku mutu ila salati fagasilu wujuhakum har inda yake cewa wa in kuntum junuban fatahar وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامتم النساء فلم تجدوا ماء فهل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا to inda yake nuna wa ba a shiga masallaci da yake illa azri sabil shine muhallin shahid abinda muke so mu alakanta da wannan fatawa illa abire sabi'in shi ne jaraba bai ya shiga masallaci sai dai in hanya ce zai ratsa kamar hanya masallaci bai kofa biyu ɗaya daga kudu ɗaya daga arewa ka biyo ka wuce don ka je ka nemi ruwa wani babu fi shi ne ma'ana illa abire sabi'in to kenan har ila yanzu idan za a yi taimamar a irin wannan matsala kenan dole sai dai ka yi ta a wajen masallaci ba za ka shiga ba cikin masallaci insha Allah wallahu alam sai mu je tambaya ta gaba na'am sai ya ci gaba da tambaya ce malam mutum ne yake da mata ita ta san ba ba a kwanan aure in ana al'ada to in yi kwanan aure da ita sai daga baya ya gane menene hukuncin shi idan mutum ya samu kanshi a wannan yanayin. akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana mutumin da ya kwana aure da matar shi ba bisa sani ba a bisa kuskure ya ce zai ba da nisfu dinar dinare guda zai raba sai ya ba da rabu shi ne man jama'a ma'aikimar wa huwa lam ya'lam fa kafaratuhu dinar wanda ya jima'i da matarsa alhali bai sani ba sai daga baya sai gani tana jinin al'ada to fara shi zai bada rabin dinari jin zama ta da shi hadisin malamai su yi maganganu a kan shi amma illa iyaka nisbu dinar zai bada insha Allah wallahu alam na'am sai kara da cewa malam wallahi ina son addini sosai na'am amma abin da yake mhm. ya ce amma abin da yake ta samu shi hankali na'am wa'azuzzukan malamai na ƙungiyoyi mhm. wannan ya furta wannan ƙarshe wanne ne yake yin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don allah malam menene mafita to dangane da wa'azuzzuka daga malamai wannan dama dole an samu fahimta safiya a samu kuma fahimta wadda ba safiya ba dole an samu wannan wani ya gano daidai wani bai gano daidai ba amma illa iyaka kamar yadda shi yake fatawa a kai abin yana tsorata shi bisa ga wani zai iya cikin wa zai a wani kafiri wani zai a wani kafiri wannan zai iya ya sanya mafi yawa mai son wa'azi ya rasa ina ne gaskiya take ko shakka babu wanda yake da son addini sosai idan wanda yake kaza idan wanda yake kaza to wani lokacin mutum sai ya shiga cikin rudu ko shakka babu kuma addinin da ɗaya ne kuma hallau inna addina inda Allah islam addinin musulunci a gurin Allah shine al-islam shine musulunci shine addini yardade kuma abin za mu fahimta tunda shi abin da yake bashi tashin hankali kuma ya kawo misali da kamar ƙungiyoyi sun ya ganewa da na farko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata ƙungiya ba fahimci wannan da kyau zamanin annabi babu wata ƙungiya kenan kaga abin da za ka auna dai wanda za ka iya koyi da shi ka iya ganewa ya fahimci alkur'ani ya fahimci hadisan manzo Allah